Thank you. Thank you. you feel alright? I feel just relaxed, straight, void. Tschüss. Thank you. collaboration, ou des, outils de qui souvent privilégié la forme et la dialogue. by vibration and a state of thinking of rapture. rapture. Uh, wanted to, wanted um, to work with the body and body. The pavilion itself is a body. Et de l'entretien, l'entretien, comment est-ce que le dialogue et le dialogue deviennent des formes. Des formes. They don't produce pure tones, but they're just as personal. They're very, very. can give you goosebumps ils The sine wave, it's, pure tone. des relations sociales, construire des espaces permettant les interactions entre les gens. Entre les gens. Interesting relationship to society uh, because I was thinking I was. We're still struggling. La volonté de dépasser la, définition traditionnelle de, l'art pour aller au maximum d'ouverture that's really, really meant to be suspended. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme voir d'art, d'art, en dehors des relations humaines Il me semble que le vecteur, vecteur privilégié de l'activité artistique, c'est la relation interhumaine, justement. It's really, it's really meant to. did.